Wala dito si Papa. Wala akong kakwentuhan. Ah, ang daldal na yung baby na yan. Ah, padaldal na. Kay, antok pa si Mama. Ah, ano yung drive, drive, drive? Hmm, sa weekend na tayo magdadrive. Ah, sa weekend na tayo magdadrive, drive. drive. Nakita mo na naman yung sarili mo. AC, natigilan ka na naman. Ikaw ano talaga. AC,